Yeah. Ah. Yeah. ¿Te suena? Yeah. Ja, ja. Yeah. Hasta luego mamá, me voy a Turquía pero no me hagas la cama Allá al lado de Siria es donde está mi casa Pero no te preocupes que aquí no llegan las granadas A no ser que sean de la policía ah. Pero eso supongo que ya lo viste en las noticias Pese todo aquí también hay muchas sonrisas Hay mucho tantuni, mucho pilas, mucha comida, mucho chai Joder, una geografía de puta madre Mares, playas, montañas, un país gigante Un país en lucha, un país que debe tirar pa'lante Acompáñame pero quítate los zapatos antes y... Yeah. vaig a Turquia en... Eh, Catifa voladora i d'Estambul esquixeir Vaig muntat a sobre la gepa d'un camell Esquivar les bombes del Qaeda Sort que em donen matralletes per cada kebab que compro I si segueixo algun retrora et supo creure I són guapes però rares les turques Però seria absurd que els hi donés la culpa Productes de l'herència del masclisme en la cultura I jo me'n vaig sense tirar-me a ninguna Turkish girls, you're so beautiful But these damn, you're so difficult. And I know, I know, it's not your fault. It's the shit that you have been taught. But I'm not going to marry you. <laughs> I'm sorry. Yeah. Go to Shuruzane. Merhaba Türkiye. Go to Shuruzane. Merhaba Türkiye. şey hey. De mercemek çorbası otogaz bu Allah Allah kardeşim Tamam zeybalas orospu çocuğuz The fucking planes flying over Skişehir Those street dogs wandering all over here All of this will be missed Yes, but I have to take that midnight express Good luck and keep on fighting See you soon but first let's toast with rocker Şerefe kanka Merhaba anne Görüşürüz Türkiye